Всем привет, меня зовут Ника, это, это видео 25 фактов обо мне. Начнем. Я ненавижу вставать утром в будний день, я не люблю такси, я, я люблю видеоигры, я не люблю пасту, вкус противный бия, я люблю музыку, я люблю путешествовать, я часто сижу у компьютера, у меня много секретов. Я люблю играть на пианино, танцевать и петь. Я боюсь темноты. О, Я ненавижу нутеллу. Это факт. Мне 12, и у меня большие планы на будущее. Я люблю писать в своем личном дневнике. Да. Я люблю рисовать. Я люблю экстрим. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Желаю всем позитива. Всем пока.